I'm Valerie DaCosta. I am the Chief of Community Engagement at the Wikimedia Foundation. I took this job about nine months ago and so one of the most important things on my list was to come to meet all of our uh, stakeholders and community members and participants, uh, particularly from the Arabic language uh, grouping and so that is why I'm here at Wiki Arabia. I'm also here because I'm interested to know what the aspirations and interests and goals of our Arabic language community are. Uh, and so I'm here to hear, to listen and to understand um, and to meet and greet all of the wonderful people who make up the Arabic language Wikipedia community. من مجموعه مستخدمي والكيمياء المغرب آه، بالنسبه لانتظاراتي من هذا المؤتمر هي تقويه المهارات آه، لاعضاء المجتمع الويكيميدي العربي على مختلف الاصعده آه، اولا فيما يخص المهارات التقنيه المرتبطه ب المشاريع ديال ويكيبيديا والمشاريع الاخرى وخصوصا ويكيداتا آه، وكذلك تقوية المهارات اللي مرتبطة بإيجاد شراكات آه، بتعاونات على مستوى المجتمع الويكيميدي مثلا بين الدول وكذلك التعاونات مع منظمات أخرى آه، ثم البحث على أفكار جديدة لمشاريع اللي ممكن تكون على الصعيد الوطني أو على الصعيد مجموعة الدول العربية. مرحبا رجاء كباح المدير الإقليمي للشرق الأوسط والأفريقيا مع مؤسسة ويكيميديا أنا من الأردن آه، كثير فخور آه، بوجودي هون بويكي عربية بالمغرب بمراكش آه، ثالث ويكي عربية لي وكثير حابب أتعرف على ناس جديدة وشراكات جديدة ونتكلم عن التحديات ونتكلم عن كيف نقدر نكبر المحتوى العربي على ويكيبيديا مع بعض سوا ونتعاون مع بعض ونتعلم من بعض هاي فرصة كثير كبيرة لنحاول نحكي للعالم عن قصتنا وعن تجاربنا وشكرا كثير لمنظمين ويكي عربية شكرا لك <laughs> السلام عليكم معكم رضا من ويكيميديا المغرب اللي هي في نفس الوقت فريق المنظم ديال المؤتمر ويكي عربية في 15 مراكش اللي هي بالمناسبة أول مرة كنظموا مؤتمر كبير بهذا الحجم في المغرب جدارتنا من المؤتمر هو انه نجمعوا المستخدمين والمتطوعين في العالم العربي والاجانب كذلك باش يطوروا المهارات ديالهم ويكون نقاشات مجريه ويحاولوا يتقدموا بالموسوعه والعمل الذي الويكيبيديا كفريق منظم ديال الويكي عربي هذه السنه لقينا مجموعه من من الصعوبات في التنظيم والسهولات كذلك من ناحيه التنظيم لانه فما كاين بزاف المشاركين ما حصلوش على الفيزا ممكن يخلق مشاكل في المستقبل لكن احنا نعمل على نحاول يجي تكون عدد من المشاركين في المؤتمر ونحب الشيء يكون نقاش مثري ومؤتمر ناجح آه، بالنسبه لعمل ال user group حنايا نعملوا بعدة انشطه منها من مثلا ال editathon ولا الورشات الى مسابقات الصور خرجات الصور ولا les conférences في المدارس ولا الجامعات وكنحاولوا نحسنوا بالاخص المحتوى المغربي في الويكيبيديا وباقي المشاريع الشقيقه